Okay, welcome back. Welcome back to this our Simon Zone YouTube channel. This channel is designed for everyone, right? सबैजना व्यक्तिहरूको लागि हो जो एसबिसी गरिराख्नु भएको छ एफिलिएट मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ लगायतका हामीसँग भएका साइमोन जोन डट कमभित्रका पछिल्लो समय लेटेस्ट एसबिसी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हो र जसले यो भिडियो तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुभएको छ डेफिनेटली उहाँ तपाईँको एउटा मेन्टर फ्युचर मेन्टर डेफिनेटली हुनुहुन्छ राइट उहाँले भनेको कुरालाई तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला राइट उहाँ उहाँले भन्नुभएको कुरालाई मेन्टरसिपमा लिनुहोला राइट त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि तपाईँलाई मद्दत हुन्छ र केही समय अगाडिदेखि केही सेरिजहरू मैले क्रिएट गर्दै आइराखेको छु नोटिस सहित तपाईँको चाहिँ ओल्ड भर्जनको जो फाइभ सेभेन थाउजन्ड हाम्रो ओल्ड पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट बनाउने त्यो विषयमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ र कसरी आफ्नो रिकभर गर्ने राइट नयाँ एसबिसी कम्प्लिटली नयाँ ट्रेनिङ नयाँ भर्जनमा कसरी सिफ्ट हुने त्यो विषयमा कुरा गरेको थियौँ अब भने आजको यो सेसनमा म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ नयाँ यदि तपाईँहरू कम्प्लिटली नयाँ हुनुहुन्छ राइट एबिसिडी तपाईँलाई चाहिँ एबिसिडी कोही व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ मेन्टर गरिराख्नु भएको छ राइट एसबिसी बन्नका लागि गाइडेन्स दिइराख्नु भएको छ अथवा रजिस्टर फर्म तपाईँले चाहिँ पाउनु भएको छ उहाँबाट भने तपाईँहरूले डेफिनेटली तपाईँ राइट प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले उहाँले जे जे भन्नुभएको कुरा छ तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला र त्यो साथै यो भिडियो पनि तपाईँहरूको लागि हेल्प होस् भनेर मैले तपाईँहरूको लागि रेकर्ड गरेको छु सो त्यो कारणले गर्दा कसरी नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने म आज तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु अगाडि दुई तिनवटा कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोला तपाईँको सबभन्दा फर्स्टमा भनेको इमेल आइडी रेडी गर्नुहोला इमेल आइडी तपाईँको जुन टुल्स छ होइन तपाईँको ल्यापटप हुनसक्छ अथवा मोबाइल हुनसक्छ जहाँबाट तपाईँले चाहिँ रेजिस्टर गर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसको लागि इमेल आइडी रेडी गर्नु होला लगइन गरेर सेकेन्ड भनेको तपाईँको फोन नम्बर सबैसँग भइहाल्छ स्पेसियली फोन नम्बर थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकताको नाम हुनु आवश्यक छ राइट यति भइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साइमन जोन डट कममा एसबिसी बन्नको लागि चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सो प्र्याक्टिकल्ली हामी अब अगाडि बढ्नेछौँ राइट सो म तपाईँलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छु सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँलाई एबिसिडी कसैले यो रजिस्टर प्रोसेसको लागि चाहिँ लिङ्क तपाईँले यो टाइपको प्रोभाइड गरेको हुन्छ messenger through LinkedIn through Instagram through WhatsApp through Viber through अथवा चाहिँ पेज थ्रु तपाईँलाई म्यासेज थ्रु जसले यो तपाईँलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्नुभएको छ उहाँ उहाँको त्यो लिङ्कबाट तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् राइट राइट फ्युचरमा उहाँले तपाईँलाई धेरै कुरामा मद्दत गर्नुहुनेछ right mentorship wise training wise life coaching wise धेरै तपाईँले चाहिँ हेल्प पाउनुहुनेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन लिङ्क तपाईँले पाउनुभएको छ त्यहाँबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् राइट यो टाइपको तपाईँको लिङ्क पाइसके पछाडि अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने चाहिँ आफ्नो नेम तपाईँले चाहिँ यहाँ सब्मिट गर्नुहोस् राइट नेम जस्तो तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ रामकुमार भनेर राइट रामकुमार अब इमेल आइडी हुनसक्छ मैले एउटा इमेल आइडी रेडी पारेर राखेको छु जस्तो तपाईँको चाहिँ मेरो इमेल आइडी अथवा चाहिँ एबिसिडी यो मेरो इमेल आइडी भन्दा पनि एउटा जस्ट डेमो इमेल आइडी म तपाईँलाई देखाइरहेको छु है यसरी तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुहोस् है इमेल आइडी तपाईँको आफ्नो इमेल आइडी लगइन गरेको जुन इमेल आइडी छ त्यहाँ इमेल आइडी हाल्नुहोस् त्यस पछाडि युजर नेममा तपाईँले आफ्नो राम भनेर अथवा चाहिँ राम राम तामाङ जे हुनसक्छ तपाईँले राख्नुहोस् राम तामाङ यसरी फोन नम्बर तपाईँले राख्नुहोस् नाइन एट राख्नुहोस् यसरी फोन नम्बर राख्नुहोस् त्यस पछाडि फुल एड्रेस तपाईँ राख्नुहोस् जस्तो तपाईँको हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ काठमाडौँ दापासी होइन दापासी सिक्स यसरी तपाईँले राख्नुहोस् राइट यति राखिसके पछाडि तपाईँले नेक्स्ट भनेको चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस् राइट आफ्नो पासवर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँहरूले पासवर्ड राख्नुहोस् जस्तो म यहाँ एउटा राख्छु ओके यसरी तपाईँले आफ्नो चाहिँ नाम email ID user name phone number address र पासवर्ड तपाईँले राखिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् त रेजिस्टर यहाँबाट गर्नुहोस् राइट रेजिस्टर तपाईँले यहाँबाट गर्नुहोस् है र यसरी तपाईँले रेजिस्टर गरिसके पछाडि अब तपाईँको चाहिँ मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेलमा आएको हुन्छ इमेलबाट तपाईँले भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि मैले अघि तपाईँलाई भने कि इमेलबाट तपाईँले इमेल रेडी गर्नुहोस् राइट अब इमेलमा तपाईँको भेरिफिकेसन आएको हुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो भेरिफाई गर्नुहोस् एकदम सजिलो छ तपाईँले त्यो डिटेल्स त्यति सब्मिट गरिसके पछाडि इमेलमा तपाईँको डिटेल्स आएको हुन्छ अनि यहाँबाट तपाईँले इमेलमा आइसके पछाडि इमेलबाट तपाईँले भेरिफाइड गर्नुहोस् तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ बनेको हुन्छ है सो हे वी गो तपाईँको हामी हेरौँ यहाँ तपाईँको तपाईँको कहीँ होला अवश्य पनि इमेलमा हेरौँ नभए फेरि क्लिक गरौँ इट टेक्स कुनै बेला अलिकति टाइम लिन पनि सक्छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट एकैछिन वेट गरौँ तपाईँको दुई चार मिनट कुनै बेला लिन सक्छ कुनै बेला इन्स्ट्यान्टली पनि तपाईँको आएको हुन्छ राइट सो यहाँ आएको छ मेबी मेबी मेबी भने पछाडि तपाईँको मोरमा हेरौँ ट्रासतिर स्प्यामतिर आएको त होला डेफिनेटली यो तपाईँको राइट यसलाई चेक गरौँ है त अलिकति थोरै यहाँ प्रब्लम देखियो तपाईँको इमेल के थियो त यो थियो ए त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पासवर्ड हेरौँ Oops. ले पठाएन आई थिङ्क अलिकति टाइम लिन सक्छ कुनै बेला है दुई चार मिनट टाइम लिन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो लेट भएको छ तर हो तपाईँहरूकोमा यो प्रब्लम नहोला यदि यो भएन भने म नेक्स्ट अप्सन के रोज्छु भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गरौँ अब इमेलमा आछ भन्ने कुरा गरेछ इफ यो आएन भने अर्को अप्सन हामीले रोजौँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने la hace la spinning a meta. यसलाई अर्को के अप्सन गर्न सकिन्छ भने यस्तो तपाईँहरूको भयो भने यो हुँदैन नर्मल्ली चाहिँ यो हुँदैन तर भइहालेछ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो अलिकति टाइम लियो होप तपाईँहरूको यस्तो नहोला र चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ पठाएछ जस्तो लाग्छ बल्ल चाहिँ तपाईँको पठायो है सो अलिकति दुई चार मिनट यसरी तपाईँको लिन सक्छ है कुनै बेला इन्स्ट्यान्टली पनि हुन्छ कुनै बेला दुई चार मिनट आउँछ यसरी मेरो पठायो होइन तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने मैले त्यहाँ चाहिँ भेरिफाइड दुई तिनचोटि अप्सन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पठायो अब तपाईँले यो फर्म यसरी फिलअप गर्नुभयो होइन फर्म फिलअप गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ भेरिफाइड यो तपाईँको आफ्नो जुन मेल हाल्नुभएको थियो त्यो इमेलमा चाहिँ भेरिफाइडको अप्सन पठाएको हुन्छ किनभने जसले पनि लगइन गर्न सक्छ है त्यो कारणले गर्दा चाहिँ इमेल कम्पलसरी भेरिफाइड गर्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ राइट यसरी अब भेरिफाइड गरिसके पछाडि डाइरेक्ट लगइन अप्सनमा आएको छ होइन यसरी चाहिँ डाइरेक्ट लगइन अप्सनमा आएको छ तपाईँको यो टाइपको ड्यासबोर्ड अब भयो होइन यदि चाहिँ अब यो लगआउट गर्नु पऱ्यो भने पनि अब लगइन सिम्पली सजिलै ढङ्गले चाहिँ यो गर्न सकियो होइन तपाईँको चाहिँ सजिलै यो चाहिँ के गर्न सकियो त तपाईँको लगइन गर्न चाहिँ सकियो तपाईँको इमेल आइडी हाल्ने पासवर्ड अघि रेजिस्टर प्रोसेसमा जे हाल्नुभएको थियो त्यही हाल्नुहोस् र त्यस पछाडि साइन इन गर्नुहोस् राइट यदि साइन इन गरिसके पछाडि तपाईँको भित्र ड्यासबोर्ड आउँछ ड्यासबोर्ड आइसके पछाडि तपाईँको कुन लेभलको ट्रेनिङ हो ट्रेनिङ पनि अर्डर गर्नुहोस् धेरैजनाले मिस्टेक के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टर गर्नुहुन्छ ट्रेनिङ अर्डर गर्नुहुन्न सो त्यो कारणले गर्दा अब ट्रेनिङको लागि सबभन्दा फर्स्टमा अब अरू अप्सन तपाईँहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने ट्रेनिङमा तपाईँलाई मजाले सिक्न पाउनुहुन्छ राइट सम्पूर्ण कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ यो प्रोफाइलको टिमको विषयमा तपाईँको चाहिँ अर्निङ स्टेटमेन्टको विषयमा कोर्सेसको विषयमा सर्टिफिकेटको विषयमा यो तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ सेक्सनको विषयमा सपको विषयमा मजाले तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ तर तपाईँको ड्युटी भनेको चाहिँ पक्कै पनि यहाँबाट कुनै एउटा लेभलको ट्रेनिङ र एउटा लेभलको प्लेटफर्म एक्सेस गर्नु त्यो कारणले गर्दा अब sixteen thousand five hundred payment गर्नुभएको छ भने प्रिमियम भर्जन अर्डर गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ thirty five thousand five hundred को चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने सिल्भर यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अर्डर गर्नुहोस् यसरी होइन तपाईँको चाहिँ बाई गर्नुहोस् राइट सिल्भर प्याकेज बाई गर्नुहोस् तपाईँको पेन्डिङमा अप्सन आउँछ दुईवटा दुईचोटि तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको डायमन्ड हो भने one lakh twenty six thousand तपाईँको पेमेन्ट हो भने डायमन्ड भर्जनमा क्लिक गर्नुहोस् डायमन्ड भर्जन प्याकेजलाई चाहिँ तपाईँले बाई कोर्स गर्नुहोस् राइट यसरी बाई कोर्स गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ पेन्डिङमा जान्छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको सहज ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सजिलो हुन्छ राइट सो एक्सेस गर्न तपाईँको मेन्टरलाई एक्सेस गर्नका लागि सजिलो हुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेन्टरलाई यति काम गरिसके पछाडि आफ्नो इमेल आइडी राइट आफ्नो इमेल आइडी र त्यस पछाडि युजर नेम तपाईँले पठाइदिनु होला right email ID user name तपाईँले पठाइदिनु होला त्यति गरिसके पछाडि तपाईँको मेन्टरले चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ एक्टिभ गरिदिन्छ र तपाईँलाई फर्दर लाइभमा जानको लागि पनि म सजिलो हुन्छ तपाईँलाई रेकर्डेडमा जानका लागि पनि सजिलो हुन्छ होप यो भिडियो अलिकति बिचमा हाम्रो तपाईँको टाइम लिएको हुनाले अलिकति लामो भयो है अनावश्यक अलिकति लामो भयो र पनि तपाईँहरूको लागि आई थिङ्क धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ सो त्यो कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच जसले यो भिडियो तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुभयो उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् एकचोटि राइट किनभने तपाईँ सही प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ र हामी एकैसाथ अपकमिङ यो प्लेटफर्ममा फ्यान्टास्टिकली अगाडि बढ्नेछौँ किप अपडेटिङ र तपाईँ ट्रेनिङलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला thank you so much see you in the next